Olha, quem tá ali vivo, Oi, vida há quanto tempo, como você tá? Saudade de você. Claro tinha anos. Ai, tá de volta, assim, Tem mais de oito anos que eu não vejo vocês duas. Eu tô namorando, não posso, tô namorando. Eu tô namorando, eu tô namorando. Pare, para de coisa, vou sair dentro. Ai, meu gostoso. Oxente, vamos ver, Nossa Senhora. Gente, eu tô namorando, gente, eu tô namorando. Respeita, por favor. Eu só queria um gatinho desse pra miar na minha cama. Eu tô namorando, gente. Ai, delícia. Eu tô namorando. Ai, gostoso. Para, eu tô namorando, porra, eu tô namorando. tô solteiro. Viu, Árvore? Tô solteiro. <laughs> Vem o meu abraço, teu abraço, me abraço. Tô, eu tô solteiro, rapaz. Tô solteiro, gente. Tô solteiro, tô solteiro.